que yo soy inocente, que los padres de ese niño sepan que yo soy inocente, yo no tengo nada que ver con ellos, ni con esa muerte, que busquen quién lo Dando vueltas, pero no di que, yo tengo que ver con eso. Yo, no sé, rumores, rumores. Oliver la Antigua Área. No.